c'est la première fois que je vois un train comme ça. Il y a de tout, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des divans, il y a des lits. euh, il y a de tout et c'est super étroit donc en fait t'es près de tout le monde. Et là j'ai de la chance parce que je suis en hauteur toute seule. Euh, juste j'ai pas de, de drap et choses comme ça parce qu'il faut payer en plus mais je pense que je vais en avoir. Et euh, voilà. Wanda, солнце, джай, джай, джай, эти шары солнца, Alors là je suis avec Artyom et Ida et on s'apprête à regarder un film, il est minuit et euh, on n'est pas d'accord sur les choix du film. Enfin moi je suis d'accord pour tout mais euh, du coup euh, non. Et là on s'apprête à regarder un film russe alors qu'il y a 3 minutes tu lui ai demandé s'il aimait les films russes, il m'a dit non. Et là on va <laughs> regarder un film russe. Kinzaza. Kinzaza, the Kinzaza. title. Okay. Nice. It's an old film, no? Yes. Иностранным владеешь? Uh, in Russian language, uh, drink is not sign. Uh, drink is a, is a sign. <laughs> Бухать это. Бухать. If you drink alcohol is бухать. Okay. Бухать, you know? These signs know uh, drink is a smoke weed. Smoke weed. Дуть. Дуть. In <laughs> <laughs> language it's дуть. In England? This means you. Oh. very bad. Elles ont toutes les mêmes chapeaux, les mamies ici, c'est trop marrant. C'est très très charmant. Люди станут подражать, но ты уравновесь плывущие пласты. Музыка En fait, tout est propre, tout est beau, tout est magnifique. Et t'as euh, les bus euh, super anciens qu'on a plus du tout nous, genre ça. On est le 2 octobre et il neige. Ils me veulent boire ce shot de vodka. Не водка, чача. Cha-cha. Uh, Georgian national. Uh, English, speak English, so nice. I don't speak English. Uh, Sorry, it's not vodka, it's uh, cha-cha. Cha-cha. Cha-cha. Uh, uh, it's the tradition. I have to cheers with them. 60 and 60 degrees. yes, she said. But you know, I'm like a pussy girl, so I can't. Рада сказать, My blood is not ready, my body is not ready. согреть. Ссылку, ссылку, да? Ссылку вот эту. Я в группу сейчас перейду. Alors en fait, là, on est en train de prendre un thé et c'est totalement différent de ce qu'on connaît en France. Euh, vous voyez le thé, comment il est Il y a des fruits dedans et il y a de l'angousier, l'angousier que je connaissais pas, il y a de la poire. Et en fait, c'est dedans qu'on nous sert le thé et on se le partage comme ça. Je suis avec Milana, donc là, on va partir. Et en fait, au resto, ils nous donnent des chewing-gums à la fin. Euh, à la menthe, si jamais euh, as un plan après en fait, t'appuies et le serveur il vient. Non, non, je sais, <laughs> Il a peur que j'appuie euh, T'appuies et le serveur il vient. C'est ouf. Je pense que jamais on aura ce genre d'idée en France. Tu peux charger ton téléphone dans le métro. toi, et посмотрим опять в эти стотры Для чего тебе истоптанные полотна из стоповых мыслей Вырезаны картины среди тех идей Множество чего противного Я же видел, когда мы падали все вниз. Donc je trouve le bus 252